kemasan guys dari Destinasi TV. Nah, roti canai terbaik di KL, resepi kuah dal istimewa lan roti canai. roti canai. Kalau bahas roti canai saya dengan ingat dengan Ali Indomala ya. Masya Allah beliau ini jualan roti canai ini itu masya Allah sangat-sangat hmm gitu kayaknya ciamik banget gitu. Kemarin pas saya kesana guys saya nggak sempat ketemu karena memang jauh juga tempatnya. Waktu itu juga istilahnya saya kan uh, bawa anak ya kan bawa anak-anak dan istri juga jadi nggak bisa untuk uh, apa ya cepat-cepat seperti itu dan kita juga ada program di sana Maksudnya ada kegiatan seperti itu dan ketika mau jumpa dengan Alindo Mala itu memang belum belum ya bu, belum rezekinya mungkin lah untuk jumpa. Mungkin di lain kesempatan kita boleh istilahnya mencicipi ataupun mereview lah roti canai. Kita sempat dulu itu makan roti canai ya ah, kemarin ya kemarin bukan dulu alamak. Ya kemarin itu saya sempat ah, makan roti canai ada di Waru terus ada juga di mana ya di Sotabar juga ada seperti itu itu tempat dimana jual roti canai seperti itu dan ada juga itu memang saya tanya gitu kan saya interview sedikit dengan orangnya ternyata dia pernah kerja di Malaysia seperti itu guys so ya coba kita lihat guys di sini ada roti canai terbaik katanya ya jadi bagaimana penampakannya dan kuahnya gimana gitu so jom kita tengok videonya guys let's go pas itu anak kecil-kecil lagi anak kita okay. terpaksa bawa anak-anak tu ke kedai ada buah kat kedai juga masa tu memanglah kalau kita orang meniaga kan mula memang banyak banyak cabaran dengan modal Betul. tak ada kadang-kadang rugi kita pun masa tu bukan kita hidup senang susah dulu oh Woi beza guys macam uh, rotinya tu ha macam berminyak sangat Woi lembutnya uh, nama saya Mazlan bin Ahmad Abdullah berasal dari uh, kampung Sungai Buaya Banting Kuala Langat Banting, Selangor. Kuala Langat Selangor. Saya berniaga roti canai lebih kurang 40 tahun. Asal saya pandai roti canai ni saya belajar banyak tempat sebenarnya saya saya belajar. Mula-mula saya belajar di Pantai Murid. Itu lepas sekolah lah, lepas sekolah da, da, da, sekolah memasalahkan adik-beradik ramai. Jadi tak Masya dapat nak tampung keluarga. Jadi saya terpaksa berhenti tu sekolah agama tu. Uh, kawan ajak pergi uh, bekerja lah di restoran Pantai Murid. Dekat situ saya mula belajar sikit-sikit aja. mama ni dia tak boleh nak bagi kita pandai tu. Kita nak menyuruh-nyuruh ah, nak belajar dengan dengan dengan dia ni. Lepas tu di restoran Banting, restoran Banting pun saya bekerja juga. Uh, tapi bukan bukan bukan lembar canai. Eh, saya lalak meja lain-lain orang gitulah sapu-sapu sampah gitulah tapi saya belajar juga nak tengokkan cara-cara memang masa tu mama memang memang dia tak bagi orang-orang apa pandai untuk buat roti roti canai. Oh. Uh, masa tu saya belajar sikit sikit sikit sikit lah. Uh, eh, lepas tu saya belajar uh, teba pakai tuala, pakai kain basah masa tu. Uh, lepas tu belum pandai lagi. Lepas tu saya pindah lagi uh, di restoran Sahalam uh, nama kedai tu RW Cafe. Masa tu pun saya bukan menembak roti canai bukan. Saya kerja sama juga. Mana lala pinggan, uh, ah, basuh basuh pinggan je tu. Okay. Ah, kadang-kadang saya sekalian kena cuci tanah juga. <laughs> Ah, dekat, dekat situ lah saya uh, boleh uh, jadi pandai sikit lah pasal dekat mama tu kedai restoran tu kedai Melayu jadi apabila mama tu tidur saya akan belajar. Saya ambil tepung yang ada belen-belen yang yang, yang dia tak habis tu kan. Saya lenyek-lenyek, <laughs> saya teba, cuba teba-teba kan. Dah berapa saya ingat dalam 3 tahun situlah saya buat cara macam tu. Lepas tu dia nampak saya pandai sikit-sikit. Belajarlah. Uh, lepas tu mamak tu berhenti. Jadi saya terpaksa saya terpaksa ambil alih. Jadi bermula dari situlah saya uh, memperbaiki teknik-teknik uh, buat roti canai, belajar-belajar. Dan lepas tu saya berhenti di itu saya mencari mencari dalam tahun 80 80-an gitulah. Uh, saya datang ke KL. Merantau lah ke Kuala Lumpur ni dekat Bukit Si, dekat Bukit Si. Uh, ah, saya tinggal di situ dengan abang saya Basir uh, tinggal di situ. Lepas tu kita pun bincang macam mana kini nak cari kerja ke apa. Lepas tu saya buat gerai. Gerai di Bukit Si, Kampung Kerinci. Betul-betul masih Araha tu. masih Araha tu dulu Kampung Bukit Si. Tapi bandarai tak bagi. Bandarai tak bagi. Eh, jadi dirubuhkan gerai saya masa tu. Lepas tu saya berpindah pula ada orang offer mengatakan ada kedai kosong dekat uh, Kampung Kerinci empat tingkat. Uh, modal ni abang-abang saya bagi ni. Basi bagi pasal dia tinggal oh, dengan saya. Dia dia, dia bagi lah. modal. Lepas tu bapa saya pun arwah bapa saya dulu pun ada bagi sikit jadi modal. Jadi saya mulalah, mulalah berniaga daripada situlah saya berniaga. Dulu 5 kilo saja. Ha. Kuali pun bukan kuali ni, kuali kecil je. Itu pun kadang tak habis pasal mula-mula meniaga. Masa tu kat area-area situ memang ada juga satu dua yang dah buat roti canai masa tu. Yang banyak dorongan isteri saya lah, isteri saya yang bantu saya lah dan membesarkan anak lima orang. Masa tu anak kecil-kecil lagi, anak kita terpaksa bawa anak-anak tu ke kedai. Ada okay. buai kat kedai juga masa tu. Kita pun masa tu bukan kita hidup senang, susah dulu. Ha, dia yang beri semangat. Memanglah kalau kita orang meniaga kan mula memang banyak banyak cabaran dengan modal oh. tak ada, kadang-kadang rugi. Uh, begitu. Jadi istri saya ni tolong-tolonglah. Saya besarkan hasil roti canai lah. Dari dulu sampai sampai sekarang ni sampai sekarang ni anak-anak dah besar dia masing-masing itulah. Dulu memanglah kita tu memang susah lah dulu kan nak besarkan anak. Ya ada, ada tolong anak-anak pun ada, ada tolong kalau ada cuti Sabtu Minggu anak-anak saya yang syarat turun yang yang yang apa di yang kerja UPM tu pun dia dia datang tolonglah dia, dia tak, tak tak bawa kerja kan. Uh, dia kerja ada kerja yang lain pula tu. Jadi kalau cuti tak ada apa-apa kat rumah dia datanglah tolong-tolong saya. Ah uh, kat situlah saya bermulanya. Uh, kisah saya lan roti canai resepi turun-temurun. -turun. Masya Allah. Resepi ni saya buat cipta sendiri ni. Saya tutup sendiri. Garam dia letak macam mana, apa semua macam mana. Telur dia berapa biji. Semua nak kena bersesuaian dengan satu guni tu berapa oh, 25 kilo tu alat. telur begini sukatan dia uh, garam begini sukatan dia gula sukatan dia dan pelantar sukatan dia memang pakai tangan. Nah, dulu sebelum beli mesinnya pakai tangan. Dan beli mesin kena pakai mesin. Tak beli tak beli tak larat. Tuh <laughs> oh, dikasih anu ya, apa namanya kayak oh, ya, margarin ya. Indonesia. Baju okay. dia sebati lah nih. Anak saya dua orang yang jaga, jaga nih. Jaga nih lah sekarang nih. Sepenuh masa lah. Tapi saya kenal dia juga lah, Saya kenal dia juga. Nah, saya jaga kualiti dia besar kecil dengan rasa kuah tu hari-hari nak kena betul. nak kena tengok. Hari-hari nak kena pastikan yang betul-betul ni kuah dia hmm. uh, sampai dia yang yang saya yang saya hendak tu. Oh. Lepas tu kecil besar ni rencana ni nak kena saya pun kena tengok. Kecil besar, kecil besar. Terlihat kan? banget guys istilahnya. Uh, lembutnya gitu loh. Oke, okay, dah. Asia. Sebab eh, saya pilih ni roti canai ni. Roti canai ni makanan rakyat Malaysia. Masuk oh, ni orang putih, Cina, India, Melayu, semua suka roti canai. Oh, dulu saya mula-mula berniaga dulu 50 sen aja di Kerinci Empat Tingkat dulu, kampung Kerinci Empat hmm. Tingkat dulu. Saya jual 50 sen aja. Masa tu dapat tepung murah kan. Tapi sekarang ni memandangkan harga tepung melambung naik sampai satu guni sampai 70 lebih. Jadi saya terpaksa naikkan naikkan harga itu sampai sering setengah sekarang. Dulu oh, telur baru, baru dapat sepuluh ringgit, sekarang tiga belas ringgit setengah. Uh, dulu dulu boleh dapat lima ringgit, sekarang sepuluh ringgit. Uh, tepung ya, uh, satu guni dulu 40 43 ringgit, sekarang 75 ringgit sekarang uh, tepung seguni. Jadi itu terpaksa kita naikkan naikkan harga untuk roti canai ini kan. Uh, memang masa tu saya lebih kurang tujuh atau lapan tahun saya supplier di uh, UM lah. Ada empat empat empat sekolah empat kolej lah saya supplier roti canai saya buat sendiri di, di sana. Sampai oh. sekarang masih masih kadang-kadang pada teringat kita dia datang sini masa masa masa kita ke UM dulu ramai student yang telah berjaya. Masa tu dia student makanan pun cari yang murah-murah apa betul, semua kan. Betul. Ah, itu masa tu kebetulan dia dia, dia ni dari daripada Brunei. Dia masih mengenali saya. Dia lepas tu dia tanya pada yang dia datang ke sana, dia tanya Lan Roti Canai kenal ke? Kenal dia. Itu dekat Brunei tu. Dia dulu dulu student tu dekat dekat UM dekat Brunei dia jadi orang orang yang berpangkat di Brunei masa tu ada mesuarat apa dari dari KL jadi bertanyakan tentang saya lah Ruti Chanel ni kebetulan dia kenal uh, dia nostalgia dia dulu masa masa dulu student masa student dulu pekerja UM masih dia uh, datang uh, dengan saya Aw, bila saya, saya tanya saya tanya kenapa uh, ni uh, ni uh, roti canai pacik memang terbaik dia kata <laughs> dan kuah memang terbaik itulah sampai sekarang ni pekerja, pekerja UM datang datang makan ke kedai saya. Saya Kuah Korida, dulu mula-mula dia tak macam ni. Dulu saya belajar dengan dengan mama tu, dia tak macam ni. Tua dia. Saya ubah sendiri. Saya tambah oh. lagi berbagai-bagai lagi dia, dia untuk untuk mesedapkan lagi kuah kuah tu. Saya dah berbagai-bagai taruh sardin lah apalah tapi tak jadi. Saya jadi juga macam-macam saya cuba cuba cuba tapi uh, resepi ni saya saya ni ah, ini yang jadi. Kual yang pertama sekali kual ni rencana siapa eh, eh, eh, siapa-siapa uh, uh, yang nak jual rencanai kual tu mesti yang terbaik lah saya cakap. betul ah, betul uh, kual lah kita cipta sendiri pun. macam mana nak sedapkan kuah tu Ya, bahasa bahasa dal, dal tu cari yang jenis yang lembut, yang lembut. Dal tu. Ah. Dal tu ada lagi lagi ada dal dua, dua jenis dal ni. Satu dal, dal yang biasa Australia tu dal. Yang kedua ada dal kecil-kecil kecil-kecil tu. Yang kalau kalau merah tu nak, nak dicampurkan. Tapi terlalu banyak lah tu itu dalam kilo kedua dalam periuk macam Allah. ini kan. Dalam periuk macam ini dia kena kena sekilo atau sekilo setengah ataupun dua kilo. Dan lepas tu kita nak kena berpasangan dengan uh, ni sambal dia ni. Uh, baru kita oh. dapat rasa yang istimewa lah dekat oh. sini oh, kuranglah dan mas, uh, kuranglah masalah dia kan. Pasal sini pun ra- saingan pun ramai juga. Tapi saya boleh bertahan ni saya jaga hari-hari buka. Uh, hari-hari buka jarang hmm, kedai saya tutup meleng- uh, melengkah hari raya je dengan bulan puasa je. Ha, bulan puasa pun saya buka di Murtabak. Ha, Murtabak di Bazar Ramadan sana. Ha, saya jual roti canai ha, memang dah menu utama saya lah. Roti sardin, roti telur, okay. roti bawang, roti telur bawang. Lepas tu nasi lemak, mi goreng, nasi lemak sambal hijau, nasi lemak sambal merah. Hmm. Berbagai-bagai kan lah kita punya jualan. Mi goreng, kuih-kuih pun ada juga. Orang hantar lah kuih-kuih. Kedai saya terletak di nomor 74 Dataran Seri Angkasa Jaya, Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Dan waktu perniagaan saya 6.30 hingga pukul 12.30 hari. Oke. Okay. Alright guys, udah selesai videonya. soal itulah tadi guys, roti canai terbaik. Memang penuh perjuangan, memang penuh usaha dari awal merintis sampai sekarang ya, hingga menjadi sebuah nama yang dikenali oleh banyak orang. Nah, itulah perjuangan kita dan usaha kita. Tidak lepas daripada menderita terlebih dahulu baru bersenang kemudian. Jadi memang harus betul-betul istilahnya kita itu menderita terlebih dahulu baru kita bahagia, baru kita menikmati dan di dalam kehidupan pun seperti itu. Jadi bukan hanya usaha sehat tapi ketika kita hidup kehidupan kita mulai dari kecil sampai besar sampai dewasa sampai istilahnya nanti kita tua pasti ada istilahnya dari apa namanya ya susah-susah ke hulu ya kan senang kemudian jadi memang harus betul-betul kalau kita usaha mau mulai dari awal ya kita harus susah dulu jangan langsung ah enak yo mana ada sih yang awal-awal itu enak yang enak itu ketika akhir ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan tapi yang namanya manusia pasti ingin uh, lebih dan lebih lebih lagi yang terpenting adalah apapun yang kita lakukan sekarang mendapatkan ridho dari Allah dan kita istilahnya bersyukur dan mensyukur mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita termasuk nikmat iman dan Islam termasuk nikmat yang sehat di dalam diri kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja video kali ini guys. Penasaran saya semoga bisa mencicipi lah nanti kalau kita ke Malaysia. Saya ada jadwal sih sebenarnya cuman masih dikompromikan ya kan didiskusikan dengan istri. Kemarin juga istilahnya udah ngomong-ngomong gimana kalau kita ke Malaysia liburan dan lain lain sebagainya. Kita sudah ngobrolin itu juga. Ya, Ya, didoakan aja semoga terwujud ya teman-teman sekalian dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support dan sokong channel ini. Terima kasih banyak dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.